Ama ah, kota sebutlah juga Maharaja Suramu Dengar isteri dia Tuan Petri Sri Dewi Maka Tuan Petri Sri Dewi Gaduh lah dengan bagi muda Pergi sembuh Abang Maharaja Suramu lah Juga hari ni Habis meracus kamu habis Adik semua lah juga arak pun baru beli po Minta lah juga semua pati arak dia pukul habis Janganlah juga habis berajari eh. Gitu rupa po dia muntah saku mari pati Tuan Petri Sidiwi isteri lah Juga habis seramu lagi habis ini, ni Ibu benarlah juga adik Tuan Petri dewi. Pujulah juga adik mari tepat kepada kalian abah. Kalau adik tak mari pun tepat dalam juga abah pergi tepat di adik. Hari ini lah juga kita nak masuk dalam tercikai bukit buka gunung kani. Tutup ilmu pelajaran ilmu petawai dengan pengatur saya. Kalau ke sini woyo, kalau ni ke sini sama. Telolah juga di abe. Adik ikut saja ke di abe. Marulah juga ada ni isteri Abel Abelah juga suami adik Abel panggillah juga pengatur segore ah, Pengasuh Abel sayang, pengasuh Abel wajah, pengasuh Abel sama Marilah juga ikut ke dia mo, Kita masuk di dalam hutan cirai bukit buka gunung kani Soalnya dia ala negara kuala dua Amba suruhlah juga orang tua pun dogo Kalau ni walau jago musuh pergi nak taduk kucar di dalam negara kita ah, marilah juga pengatur tiga orang okay? marilah juga pengatur habis tak ayah beroyah habis maaf hari ni Apa dia tuiku, Maharaja Syama tuiku pengerti ni lah juga pengasal besar ni kita sapa doh di dalam utai tiga bukit buka gunung kani kenalah juga macam saya jago sebab amal rutinnya sorok badai amal dah berhak buat seorang taruh waktu lah juga dia pengata ke mana-mana pun sedap toke berlaku dengan koli toke nak tidur dah koli tadi tidur ambil ya ambil ya nak kata tuli, nak buat tak dengar. You speak English? Uh, saya kecek lah tu semacam. Aku mana aku nak ayah kamu. Jadi gini, Tuiku mengajar sama, suruh jaga, gili jaga, gili tidur. Pukul kita tiga orang duduk dalam hutan. Apa dia tidur dulu? Kita gili tidur, gili jaga. Siapa dia? Nanti yang meletak nun dah. Meletak yang molek. Mula-mula Mau tidur Lepas mau tidur Apa yang apa mak jaga Apa yang apa mak jaga Mau tidur Mau tidur Apa mak apa yang jaga Malah basa aku Ada tangan kita tidur Ya semua nak tidur Selamat kemari sementara kita kecek sama kita ni oh. bagi tak cukup mata ada ada saya ada saya ada saya siapa dia ya lah ni tu aku siamo dengan mocik tu Tri Sri Dewi duduk lalu tercerai bukit buka gunung ni lepas tu gila jaga gila tidur sebab takut jin pagi iblis setan. Ngeri takut jin pagi iblis setan. Ha, mu takut kau kecil ya? Eh, jangan terbaik tak takut, Mak. Jeng, jeng budak berani budak. Apa jeng budak berani budak? Kalau budak takut, okey, budak pakai beli, pakai luar dia. Ha, tu pula. Okey, kita pergi kita. okey, kita Ketuh ke dari situ timun oraya. Satu kepada kem bapa iblis dan buruk. Iblis Zambura Boleh buat sibu pei, sibu perangah Sibu rupa No comel boleh Dia buat comel No huduh Dia buat huduh Ah, ha, tak lagi lagi lah pula Bapak Iblis Zambura Sikit biarlah banyak lagi Tunduk kemungu Seperti Bapak Hari mana bakal lagi Belanja akulah juga bapa iblis yang buruk inilah juga peluang baik untuk aku aku keli dengan ayok pedomen dengan jaga ulama di mah gajah seramu ada kawan saya utai balum batara dengan tuan puteri sri dewi aku kasih aku saya sangat kepada ken tak lain tak bukai kepada ken tuan puteri si dewi isteri pada mah gajah seramu tapi apa boleh buat? Boleh pada kawan aja sama. Aku nak buat kemak pada kari aku. Aku nak suruh menjadikan kepanas teh di rumah raja sama lagi. Bla. Maka Raja kamu Tidak ada ikat yang berkata Apabila dia tidur beradu di tempat pun Tuan Kudu Marilah juga api bernyala-nyala Bakar tu berpada pakai diri dia Dia juga utai cerai bukit-bukit gunung gani Kenalah juga Auda Kuala batu, Selagi tak dapatlah juga ICT tutulah juga Mahagaja Seramu Selok pasti tak terkedalkan baju Kenai ke mak bapak iblis dan buruh. Maka mengajar sama. Terlari-lari lah. Tepat hari tua pok dogo lagi pelanya. Pengatu hari tua pok dogo eh pengatu. Aku tu nak mau mari sekejap tepat kepada kediamu. Kamu tahu tahulah tuan nama duduk dalam hutan cerai bukit bekal gunung kane. Tuan nama tak tunggu kepada kediamu hari ini. Kamu kenalah juga nanti mana dia mau ni gak mengatur. Okey tu opok dogo au dago lapa batonyo dia mau sore. Pati semua tu aku marah jos kamu. Agak pun lagi ku bagai beli Patiklah juga orang tua Pak Dogo. Apa dengan sebab apa dengan kanduk tu aku panggil patik dengan serta meretul lah. Tu aku serama raja bertubuh. Begini pengatur orang tua Pak Dogo. Amo au dago apa basuh sangat. Selagi tak dapatkan ais titik. Tentulah amo ni menjadikan teluk pasti tak terakai baju. Macam manalah kita nak buat pengatur itu pada kamu dagonya eh. Begini tuaiku maraja seramu. Tuaiku panggil lah rakyat tuaiku ramah ke. supaya sak ini woyo sama. Suruhlah pok tu pergi cari air. Pati muka ke tuaku. Siapa kamu beri sepuluh? Pengatur sak ini. Pengatur woyo pengatur bersama. Mari tepamu bagi sekejap. Oh, pengacau saya. Tungkur. Pengacau bertanya. Okey, kata tungkur. Pengacau abai kusina woyo. Tungkur. Pengacau abai kusina sama orang. Beginilah juga pengacau tiga orang. Apabila amau berjumpa dengan bapak iblis yang buruk. Hamba berawet mengenung agola juga diri dia. Lepas tu? Lepas tu dengan setiap-setiap Amu ahu jago lah apa batu air lah juga hari ni saya Gila mencari air lah Juga saya dengan woyo Yang mana woyo? Tuku sama ni dago air Kedah tu mana ada kala hutan ni saya Ha ni kira berat lah Sangku mana habis sama Ha tak apa Biar kita cari Kodak-kodak Kau bersih tak lah Hutan Kalau betul begitulah juga Abang Waya pesan bersama Pergilah juga Amo tunggulah juga di sini Dagu air sana Pada ke mana Waya? Beja Satu pada ke Orang di gelakang Satu ke ke kanda Sang sama jatah ni Wengok Wahai ke kanda Waya saya lah pergi cari air untuk adina Satu kepada kan suami ku ya. Tidak Tak ubah kamu suruh kepalakan diri aku Aku bukan juga suami rumah apa-apa Tuan Hamba Kalau kan tak say Biarlah juga Adina balik Jangan begitu lah Adina Kerana berpuluh-puluh saja Tiga hari ilmu berlaku eh. Haa tu dia Maka pengantuk tiga hari Pengasuh wajah pengasuh saya, pengasuh apa sama. Terakhir lagi lah pulau nak cari kolej. Tu aku mah kerja sama aku dah kau lapar batu. Kenapa aku mah bapak iblis dan buruk. Berjalan pulau orang tiga orang lagi. Perhon,